en aquests temps de pandèmia que ens ha tocat viure, el paradigma del treball ha canviat. No sé si radicalment, però ha canviat molt. L'ocupació dels espais, les relacions personals, la forma amb la que tenim d'expressar de, les nostres opinions, eh, desenvolupar eh, les feines que, que hem de fer i de més, mm, necessita una, una adaptació. Jo diria que el teletreball Mm, sobretot en l'àmbit dels serveis, ha vingut per quedar-se i segurament eh, s'acabarà implantant una, una realitat mixta. Els emprenedors, comerciants, eh, persones autònomes que venien al Puntic a formar-se amb eines digitals eh, es van veure d'un dia per l'altre eh, que els seus negocis havien tancat, els seus negocis físics, i ràpidament van reaccionar i van, van, van estar superinteressats en, en traslladar el seu negoci físic a, a, amb, el seu, amb el seu nou vessó digital, no? sigui e-commerce, pàgina web o, o algun tipus de servei que pogués fer front a, a, al tancament immediat de, de, dels seus negocis. No? Jo diria que una prioritat actual és eh, la necessitat de combinar eh, presencialitat i virtualitat, Dos, la necessitat de eh, garantir que tothom disposa dels mitjans tècnics i tecnològics suficients per poder fer la seva feina adequadament. Um, la, i jo diria que una tercera necessitat de no perdre la socialització i el contacte personal que que el treball presencial ens, ens garantia. També ha aparegut noves, noves no, no necessitats, però sí nous enfocaments per part de, de persones usuàries eh, en concepte de privacitat, de seguretat, i una altra vegada hi ha hagut un altre, com un retorn a eh, per preguntar per, uh, i consultar i utilitzar eines de programari lliure, com per exemple el Big, el Big Blue Bottom o el Jitsi, no? o, o altres eines de, de treball col·laboratiu.